to zabíjí i jeho. A když už v tak zkaženém světě žijeme, je vůbec ještě násilí řík. vám někdo ukáže šešení. Vy jste to šešení. Čekat, až někdo rozpoutá bitvu je dementní, protože to vy rozpoutáte bitvu.